baha umugisha twongere indirimwe hararuhura amen My. 曾经无处停。 deserto cyose kikugarukire data wowe nyiri urukundo rutavangiye wowe nyiri urukundo rutaryarya wowe nyiri urukundo rudahinduka yogera nawe bakwamitse ingofero y'ubugome ariryo kamba ry'amawa ngo rikube rigata maze wi inshuti z'imana abashobora muhaguruke tuzamura ibiganza tumushimire umukunzi wacu yesu arabizi yesu arabizi yesu arabizi haleluya haleluya one more time ni wewe wenyine uzi gukunda Eu alma muito céu. amasimesi kuri kristo wacu amasimesi muyongere muyongere muyongere muyongere ababyeyi muvuze impundu imana ibaha umugisha imana ibaha umugisha bateguye iki gitaramo turashimira itorero ryacu kubw'uyu mwanya mwiza hari icyizere n'ibyiringiro by'ibyiza biri kuza yesu abaho umugisha imana umugisha katwongerera imana amashyi dushima imana kubwa christian vedasta